misali wannan abu ne aka yanka na zarka abu ne aka yanka na jizya abin da muke so mu don zarka dama abin da ya sama hadisin ya yi tambaya don a gane dabbar ta zarka ce ko kuma ta karo don a gane don in dabbar zarka ce to bayyar ya cewa su ci iyalin maza Allah don kusa su iyalin maza Allah su iyalin maza Allah da matan shi da zuriyar shi to su cin zakka a gare su haramun ne dan annabi ta ai zakka daukar waɗansu mutane ce zakka daukar waɗansu mutane ce bai ya dacewa a ce a kakko dauda a ka gidan masu Allah bai ya dacewa to shi yasa annabi ce inna sadaqata la tahillu li ali muhammadin ya ce zakka ba dacewa ga iyalin maza Allah ba ta dacewa li anna awsaqun nasi domin ta zakka dauda ce ta mutane bayya dacewa a ce an dauko dauda a ka gidan maza, sallallahu alaihi wasallam to saboda haka in ya kasance akwai raguwa daga cikin wannan dabba ta jiziya naman da aka yanka in ya kasance bukurin na ƙarshe bai cika ba to wa aka kai wa ki yeshi shi goma kyau ki yeshi aka to yanzu abin da muke so mu fahimta a cikin wannan shi shine za ka iya kamun adalci kuma za ka iya kawo ka adalci an ya za a iya samun wani shugaba a afirka a ce wannan shugaba ne a afirka a bisa ƙa'ida ta littafin nasara da littafin allah duka ka'idodin suna kusa da kusa ƙa'idoji na littattafai na nasara wanda suke magana akan mulkin duniya gaba ɗaya suna magana ne akan kowane shugaba ya ɗauki ɗan ƙasa daidai yake da kanshi haka suka rubuta da mara Abu, haka yake a rubuce ai kai ne kawai kasa neman alamai gaba baka zuwa kai ciki ka yi gaggawa shi gaskiya malamin kai ne abokin shi ya yi ka zama iya bincike wannan a littattafan da sarama haka aka rubuta idan aka zaɓe ka shugaba to ne kano cikin kanka daidai da ɗan ƙasa daidai wa daida mai suke daidai wa daida inda wani ciwo zai same ka kuma ciwo sai samu ɗan adawa abokin takararka wanda kuka yi ja ijawa wanda kuka yi jari da mashi shi ba ɗan ƙasa ne sai wani ciwo ya same ka kuma ciwon shaddan shakka ana bincika sai aka ce a ah, to ai ɗan adawa ma wanda suka yi takara shi ma iya da irin wani ciwon shaddan shakka yanzu da aka zo likita da aka diba allura ɗaya ce wanda take magani to a bisa adalci sai ka ce a wa shi wannan ɗan adawa wannan allura kai kuma an kawo da aikin karami ne kuma to yanzu ka ajiye ma tsakanin ɗan adawa da shugaban ƙasa ka ajiye wannan yanzu sai kasance ɗan shugaban ƙasa ne bashi da lafiya sannan kuma ɗan shugaban ɗan adawa ne bashi da lafiya hakan da an bar magana su su kansu magana ƴaƴansu ne kuma wani ciwo sai samu sai aka ce wannan ciwon babu maganin shi a najeriya sai an ji Amerika. ko babu ciwon babu maganin shi a nijar sai an je to amma kuma ga jirgi wanda zai tashi amma nauyin jirgin abin da yake ɗauka kilo ɗari. baya kilo ɗari. da aka zo aka nema ɗan shugaban ƙasa kilo 60 gare shi da aka nema ɗan shugaban ɗan adawa kilo 60 gare shi shi kun jirgin da zai tashi kilo ɗari yake ɗauka bakin zanen jirgin kilo ɗari yake ɗauka su kuma suna da kilo sattin sattin idan aka ba kilo ɗari da shi haka babu ya ɗauke su ko a nan gurin a bisa adalci ne kowa ya zuba kanka dan kowane farti ya zama, kuma kowane ɗan farti wasu yake a ce shi ya ci kowane ɗan farti in shugaban kaɗa ne kar ka dauka ba wai ya zo ne karamin farti ya zo kamar da wasa wallahi mai mutum ishirin ma bai kima an ce ya zama shi ne shugaban nijar don baka zuba wajen miliyan ishirin baka tsammanin za ka samu haka nan kuma in neman dufite kake haka nan in neman kwasaye haka nan in gudun muwa za ka fata don wani barki kai kai dai kana yi hawa don Allah ba ba wani da ce ina yi don Allah wallahi ko ya ce iya yi don Allah kai da yake ga ka san ƙarya yake ko shi ba ka ƙarya yake duk mutumin da ya kudin da ya kai miliyan ya zuba wallahi ko wani abu da yake hange ai tsari ne ya zuba kudin shi a neman mulki wallahi tsari ne yake tsari ne yake akwai wani wuri da yake so zai kai shi ma ya fita wannan mulkin har ya samu wani zuba aljihun shi turmus ba haka wani iya hange inda shi ma zai samu to shi ne annabi ce innakum satahar suna innakum sa tare suna alal imana innakum satare suna alal imara wa satakuna alaikum hadaratan wa nadama yawmal qiyama annabi ce ina ganin ku kuna kwadayi akan mulki amma da sanin zai zama ku nadama a ranar ta kiyama sai annabi ce wa alla wallahi wa ana wallahi wa ana wallahi la nuwalli ba'rukum ba'ran yawmal qiyama annabi ce na rantsi da Allah duk mutumin da ya je sa kudi aka zaɓe shi shugabanci to wallahi dai da ranar tashi a ba zan tsaya ne ba ka ji magana a Ka ga duk idan mu yare ba ko duk idan mu yare mun ga daga wannan magana ta manza a da ta duk mutumin da ya bada kudi aka zaɓe shi kowane irin zaɓe ko da ne unguwa ne ko da har ne in dai ka bada kudi da sunan kamfe a zaɓe ka ba a zaɓe ka ba dan Allah an zaɓe ka dan kudi da wanda ya ba da kuɗi ya samu da wanda ya ba da kuɗi bai samu ba dukkan su babu wanda ya zo ya yi dan Allah annabi ce wa wallahi la walli ba arukum ba ala yawmal qiyama annabi ce ranar tashin kiyama ba zai tsaya ba amma babu laifi a sako mutum in ya cancanta babu laifi a sako mutum in ya cancanta wani babu laifi me ake nufi cancanta cancanta shine mutane za su yi su yi. wannan amari ya kamata a ce wani ne jagoran mu saboda adali ne zai kawo mana zaman lafiya zai kawo mana arziki a cikin ƙasa zai taimaka addini ya sama mutane su ko cancanta kowane irin bangare ko da sarkin gargajiya ne ko da mai unguwa ne ko da harka ne ko da dafite ne ko da kwansayye ne ko da shugaban ƙasa ne Abin da ake kallo mutane su diba wannan mutumin yi mu dai a shashen da muke mutumin kirki ya tattata to saboda ka ga umar sai ya amaro nonon da aka kawo na zakka to saboda ka idan maka diba umar iya da karɓar tsakwarai to shi ne ya ce illa da ala mina fitilkar sahaya face sai an sanya a cikin waɗannan bukurare fa ba asa biya ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka aika zuwa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila hafsata ibnatihi har zuwa hafsat yasa hafsa yasa min akir zalika ta zai ida ta karshe fa in kana bihi nuqsanun in ya kasance wannan bukurin da aka aika na bayan. akwai nukusan akwai rage abinda aka zuba a cikin waɗancan takwas kin ya cika amma na tara bai cika ba to ke shi a ba wannan shi ake nufi da adalci tsantsa adalci tsantsa san shi yasa kaga mafi yawa masu son mulki sai suka fata da umar dan shi umar idan ana karanta ma bayanin sa, bayani ne na adalci tsantsa shi umar ko mukiya ko makiya sun yarda iya da adalci ya dubi sa shi duk irin zagin da suke umar idan aka ce magana adalci a mulki ta suke wannan adalci kan shi ko da muke shi ko da muke shi sun